E aí? Vamos de vlog. Queria ser timelapse aqui. Com essa paleta. Então, vamos fazer um vlogzinho, né? Que é vlogzinho, vlogzinho. Então, o que tenho aqui? Eu tinha ganas de fazer um timelapse com uma paleta, assim. isso não é uma paleta, né? Eu tinha acá colorante de comida assim. E depois tem água aí por aí lá, Que já tá derrelando ela. Então vocês vão esse outro lapse E vamos ver como queda, né? Então vocês... Tenho aqui um esquema de luz. Tenho esse fundo que é... Esse fundo é um trupan, assim. la madera pintada, tenía acá. Entonces he puesto acá una luz de fondo. es una lámpara común, entonces pues, Tú puedes tener esa lámpara ahí también. esa lámpara ahí, mira, mira la diferencia. Da un, Dá um recorde aqui, né? Me queda uma chévere. e tenho mi paraguas. devo iniciar meu paraguas. É mi paraguas. Miren o kit de iluminação como são dois focos. um foco normal e um foco imenso que comprei ahí. Se compra em ProMart, assim. Pero ese foco, ese foco es para Imparables. Entonces vamos. Vamos a hacer este timelapse ahí que, cómo, cómo va a quedar. Eh? Entonces ya tengo acá mi cámara y el trípode. Entonces voy a seleccionar foto en JPG. manual. Vou deixar o balanço balance de blanco como está e o picture control em vívido. Vale, e aí está a paleta. Ajustar aqui o foco. Então, um tip aí para o foco é dar um zoom acá, foco manual, né? E, e tu lo pode arreglar bem clavado, né? E listo. Então, Estou usando ISO 800. Aí está a abertura, a velocidade. É, e agora vou enchufar aqui ele cabo. Olha aqui. Calculadora. Eu calculo que essa paleta vai derreter em umas duas horas assim. E eu quero um vídeo de mais ou menos 20 segundos. Então, o intervalo que ele me dá acá é de 15 segundos. Então, eu deixo um vídeo e estou deixando o enlace acá, mas para quem está chegando agora, não ha visto o outro aún, sugiro que veja. Mas al toque há un, hay problema e ele permite fazer timelapse sem disparador remoto nem nada, né? Então subindo cá, pongo 15 e Blam. Start. É e já começou E já começou aqui. Pues, ahí está. Ahora toca esperar, né? ¿eh? Sigue bien entero Mira. ¿Qué se va a hacer? Esperando. y nada, terminamos. Dos horas y pico, creo. Dos horas y pico, por ahí. Y. Bueno, ahora. Voy a. editar nomás. Entonces, acá tem um vídeo sobre donde eu ensinei é como editar assim. E isso. Y acá les dejo el resultado, como ha quedado, ¿vale? bum.